гидравликалык пресс эки а жана б цилиндрден с жана д чоң жана кичине поршендери бар поршень д менен б цилиндрдин ичинде е туткасы менен кыймылга келет поршень д өйдө карай жылганда эки клапан ачылып май ф идиштен б цилиндрге кирет поршень ылдый жылганда эки клапан жабылып бир клапан ачылат да б цилиндринен май а цилиндрине коюят. чоңураак поршень с өйдө көтөрүлүп иштетилүүчү материал коюлган к платформасын жылдырат материал к платформасы менен G платформасынын ортосунда кысылган